ассалаумағалейкум қазақ елі мен азаматтық белсенді акимбаев бауыржан жеңісұлы көше баласы қазақ еліме қазақ халқыма қазақ бауырларыма үндеу жасағым келіп отыр мына тоқаевтың жаңа қазақстаны демократиясы жайлы бісміллә деп сөз бастайын жаратқан болсын маған жар ұры сұлтаннан қалған ұры жол қас келіп жалғаған үкіметке айналдық жемқорменен пара алған отыз жылда қазақта әділетті сайлау болмаған тілімді әбден қорлаған тоқаев қанішер болдың оңбаған жаңа қазақстан құрам деп көк тазикпен алдаған ұйықтатып үкіметің сендірмекші санасыз қылып бізді көндірмекші сол үшін митингтерге тыйым салып күш салып қара түнек төндірмекші қазағым тоқаевқа қалай сенер президент екі жүзді кімнен көрер мәскеу мен қазақстанда екі сөйлеп өз қазағын құрбан шалып қанын төгер тырысып өз билігін жоғалтпауда халықты сол үшін де оятпауда алаңға қазақтарға жиналуға рұқсат бермей тоқаев булықтырмақ бізді қанға халықпен бұл билік санасты ма қит етсе қамап жабар абақтығы, қазағым неге ұйықтай береді екен мәңгілік құл болғанды жаратты ма қазағым тоқайыппен оңыпты ма әлдене қорқақ болып қорқытты ма өзіне бостандықта ала алмастай имансыз сатқын мәңгүрт тоқайып болыпты да шакшир өнімі эпимедиум сығындысы қосылған таза табиғи өнім ағзаны нығайтып энергияны күшейтеді белсіздік бедеулік ауруларының алдын алады жыныстық белсенділікті арттырып сперма сапасын жақсартады ағзадан токсиндерді шығарады простатит ауруына бірден бір ем Бәрі бір қанша қорқақ болса дағы биліктің қамын ойлап тұрса дағы ешқандай жақсылыққа апармайды қасына екі жүзді жағымпазды тартса дағы оянған саналының бәрін құртпақ ашынған жайғалықтың қанын жұтпақ бәріміз бір ауыздан жиналмайынша түрмемен абақтыға түгел тықпақ қайтеміз үкіметтің ақтағанын қанішер сатқындардың жақтағанын барлығын ақтап жатқан осылар деп ұмыттық ба қанша халық қырылғанын өмірде бар қызықтан қаласыңдар қояндай қайда қашып барасыңдар бабамның аруақтары көріп тұр ғой ұрпаққа не істедім деп айтасыңдар кет десе әрқайсымыз кетеміз бе біз кетсек бостандыққа жетеміз бе алаңға мен бармасам кім барады деп халық боп жиналуға үркеміз бе ел болмай қырыламыз оянбасақ санасыз мәңгүрттікті қоя алмасақ құлдықтан құтылатын мезгіл жетті кетпейміз бостандыққа оянбасақ еліңді қырып жатса жатамыз ба ахметтердей болуға қорқамыз ба алаш деп оянайық қалың жұртым бостандық орнатуға ордамызға ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін белге байлап тәуекелдің белдігін белсенділер ақиқатты айтпаса ойлаушы еді сенен басқа елдігім, әр қазағым жалғызым деп білесің еліңменен бір қайғырып күлесің сұм биліктен қысым көріп жатсаң да тоқтатпадың әділдіктің күресін ұрып соғып көрсетсе де зәбірді атсын жапсын қатсын мейлі қабірді, айдап салып арандатсын бәрібір салым билік сындыра алмас сағымды өткізсе де өз өмірін шерменен белсенділер елі үшін терлеген қазағым деп белін буған ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден қан айналым өте жақсы жүреді мына суставтың бәріне өте полезно женский гормондарды бөледі у кого низкая потребность кімде ранний климакс цикл восстанавливается миома по женски бесплодие болса соның бәрін емдеп береді осы бесплодиядан қаншама экоға барып балалар түсіп қалып қайта қайта көтере алмай жүрген адамдар осы шакширдан спокойно бала көтеріп жатыр вот результат бұл бізге сауап қой сауап иә осындай шакшир деген природная виагра иә қазақ елі әр сөзде мағына бар қаншама елімізде жерімізде қаншама саяси тұтқындар жатыр ол бауырларымыз қарабастың қамышын емес болашақ үшін ел үшін отан үшін күрескен міне шындықты ақиқатты айтып шыққан біздің азаматтарымыз ержан елшібаев мағлұт боранбай қаласын үрпейісіп ермек нарынбай тағы да қаншама біздің азаматтық белсенділеріміз қамауда жатыр сондықтан барлық белсенді азаматтарымызды қолдайық қорғайық отырған жерлерінен алып шығайық біздің халық ешқандай террорист емес мына террористердің сатқындарының барлығы жоғары жақта отыр сондықтан қазақ елі төменнен талап болмаса жоғарыдан әрекет болмайды жұмыла көтерген жүк жеңіл көп түкірсе көл болады әр қазақ менің бауырым әр қазақ менің жалғызым деп осы елім деген ерлерімізді ел болып қолдайық қазақ елі ертең осындай күн әр қазағын басына тумасына кім кепіл сондықтан оян қазақ ойлан қазақ тұр қазақ намысты болайық рухты болайық бір күнмен емес ертеңгі күнімізді ойлайық ертеңгі күніміз біздің болашағымыз сондықтан болашағымыз үшін күресейік қазақ елі түбінде әділдік жеңет, ақиқат жеңет. сондықтан қазақ елі күш бірлікте халық деген күш сондықтан халқым ауызбіршілікте болайық мына отырған бауырларымызды отырған жерлерінен алып шығайық сондықтан бірлігімізді көрсетейік қазақтығымызды көрсетейік ютуб каналыма тіркеліп кетіңіздер қолдау көрсетіңіздер күш бірлікте деп латынша жазсаңыздар ютуб каналым бар сол ютуб каналына тіркеліп сол каналымызды дамытайық осы шындықты ақиқатты айтып жүрген белсенді азаматтарымызға қолдау көрсетейік иә ағайындар күш бірлікте біз біріксек біз алмайтын қамал жоқ оян қазақ жастары оян қазақ үлкен кіші кәрісі өлшеулі өмір біткенше көруге басым кіргенше мен халқыммен біргемін иә қазақ елі жеңістігінде жолайық.